Então Faço meu corre e bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre, então bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre e bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre, então bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre e bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre, então bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre e bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre, então bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Vi um branco mocando um whisky no jaco, ele tava de snapback Peita da pala, Simão leve No bolso Malboro também back Malbec bojaco, dá um check, tá checado O perfil do suspeito é sempre um preto que curte um rap e anda largado Mesmo se ele for conhecido, se tornar alvo e é perseguido Com segurança no pé do ouvido, não vai ter boi pros seus amigos De Nike no pé, anda sempre black No bolso malote, um talão de cheque Pisante, brilhante, novo Armex Dread no cabelo e um card black Faço meu corre e bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre, então bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre e bolo um cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre, então bolo um Cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre e bolo um Cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre, então bolo um Cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre e bolo um Cuidão da minha vida e eu bolo o outro Faço meu corre, então bolo um cuidam da minha vida e eu bolo o Trampo pra guia, um Cadillac Não ligo se o som tem um Cadillac Minha rima vicia igual Luke Strike Quer ver o estrago da Hack e o Mike Faço meus beats só pela vibe Notas no bolso, muita vibe Minha mente é mil, tô hike Sente a licergia, papel de bike Bate de frente e sente o baque Minha bica é pesada igual o Big Agressivo e lírico igual Tupac Otávio O3 tá formado o time Pro meus amigos dedico um brinde Levanta taça, um gole no drink Vários se perdem na 99 Não é narcos nem filme do Telecine